Hello lovely people on the internet, siz English Globus kanaldasiz. Sizlar bilan bugun English dialog darsligi bo'ladi, ya'ni inglizcha dialog tarjima qilamiz. Xo'p, bugungi dialogimiz telefonda suhbat bo'ladi. Juda ham ko'p e, foydali har xil so'z va iboralar o'rganishingiz mumkin. Mm, nisbatan oson dialog. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi. Xo'p, avval keling bugungi quizimizni, ya'ni bugungi savolimizni ko'raylik. Bugungi savolimiz while I qandaydir so'z uh, to work this morning mm -hmm. va I yana nimadir so'z an old friend demak bu bo'sh joylar o'rniga siz so'z tanlab qo'yishingiz kerak ya'ni quyidagi variantlardan birini tanlab qo'yishingiz kerak birinchisi want meet ya'ni birinchisiga want ikkinchisiga meet yoki keyingi variant uh, am going mad keyingi variant go was meeting va oxirgi variantimiz was going mad demak hozir siz uh, mana shuni tarjimasini yaxshilab uh, tushunish harakat qilib quyidagi variantlardan bittasini tanlab kommentariyada yozib qoldiring videoni to'xtating uchgacha sanayman va keyin tarjima qilishni boshlaymiz one two, three. Okay. Umid qilamanki, siz videoni to'xtatib, kommentariyada o'z javobingizni yozdingiz. Men keyingi video darslikda e, albatta bu testni javobini e'lon qilaman va e, birinchi bo'lib to'g'ri e, javob bergan odamni ham albatta e'lon qilaman. Xo'p. Endi dialogimizni boshlaymiz. Xo'p, dialogni hozir men bir marta o'qib chiqaman. Diqqat bilan tinglang va imkon qadar tushunishga harakat qiling va keyin har bittasini so'zma-so'z tarjima qilib tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, ikki kishi bu yerda suhbatlashyapti mm, telefonda. Brad va Alice. Brad gapiryapti birinchi telefonda. Hello, may I speak to Alice please? Alice gapiryapti. This is she. How's it going? I've been trying to call you all day. Sorry about that. I was cleaning the house. It's okay. So, what were you calling me about? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. Sure. What did you want to do? Maybe we can go see a movie or something? That sounds like fun. Let's do it. I'll see you tomorrow then. See you then. Goodbye. Okay. Umid qilamanki, bir qancha so'zlar va iboralarni tushundingiz. Albatta, dialogni to'liq tushunmagan bo'lsangiz ham, agar dialogni yaxshi tushungan bo'lsangiz, bu ham albatta yaxshi. Tushunmagan bo'lsangiz, endi tarjima qilishni boshlaymiz. Translation, tarjima. Xo'p, birinchi Brad boshladi telefonda hello, ya'ni o'sha telefonda gapirganda biz xuddi allo deymiz, mana shu narsa hello yoki salom desangiz ham bo'ladi. May I speak to Alice please? May I speak? May mumkin. I mean speak. May I speak? Gapirsam bo'ladimi? To Alice please. Speak to o'sha bilan gaplashmoq, demak yoki gapirmoq. Alice, Alice bilan gaplashsam bo'ladimi gaplashishim mumkinmi please iltimos deb Brad, demak Brad so'radi va alice javob beradi telefonda this is she this is she ho'p endi this is she degani bu o'sha bu menman ya'ni men mana o'sha alice uh, alice men bo'lam men bo'laman deyapti bu yerda e, bu yerda hech qanaqa siz grammatikani tushunishga harakat qilishingiz shart emas bu shunchaki ibora this is she Э, agar siz o'sha kimdir telefon qilib sizni so'rasa telefonda siz o'zingiz bo'lsangiz e, agar qiz bola bo'lsangiz this is she yoki o'g'il bola bo'lsangiz this is he deb ishlatishingiz mumkin ya'ni o'sha bu men deganday odatda e, alice speaking yoki brad speaking deb ham ishlatiladi lekin mana bu ham juda ham to'g'ri variant hop demak bu men deyapti alice alice hmm. how is it going how is it, how is it going ya'ni ahvollaring qanday deyapti ahvollaring qanday ishlaring qanday ketyapti degan ma'noda brad javob beryapti i've been trying to call you all day mm -hmm. i've been i have been present perfect continuousni anaqasi zamoni i have been trying try harakat qilmoq men harakat qilyapman deyapti men harakat qildim desangiz bo'ladi yoki to call you call qo'ng'iroq qilmoq you senga demak senga qo'ng'iroq qilishga harakat qildim deyapti all day all day kun bo'yi yoki butun kun davomida demak kun bo'yi senga qo'ng'iroq qilishga harakat qildim ya'ni sen senga aloqaga aloqaga chiqishga harakat qildim deyapti endi alice javob beryapti sorry about that Mhm. Sorry about that. Bu yerda afsusdaman deyapti. Sorry, afsuslanish about haqida that o'sha. Demak, o'sha borasida afsusdaman demoqchi bu yerda. I'm sorry about that deb I'm deb aytmayapti, shunchaki sorry about that deb qisqacha aytsangiz ham bo'ladi. I was cleaning the house. Mm -hmm. I men was. Was bu uh, past continuous anaqasi. Uh, yordamchi fe'li i was cleaning clean tozalamoq men tozalayotgan edim the house the house uyni men uyni tozalayotgan edim brad endi javob beryapti it's okay it's okay endi bu yerda aytyapti hech qisi yo'q demoqchi sorry about that dediyu qiz bu yerda uh, afsusdaman uh, xuddi haligi uzr deganday endi it's okay hech qisi yo'q mayli deyapti brad alice uh, yana gapiryapti so what were you calling me about mm -hmm. so deb xo'sh xo'sh what nima were you calling yana past continuous anaqasi yordamchi fe'li were you calling menga qo'ng'iroq qilayotgan eding me menga about borasida yoki haqida endi about what nima borasida desangiz bo'ladi about mana what about about what bu yerda ikkitasi qo'shilib e, o'sha nima borasida degan ma'noda kelyapti e, about what deb uh, e, what bilan about bitta ishlatsangiz ham bo'ladi misol uchun about what were you calling me mana shu holatda ishlatsa ham xato emas bo'ladi lekin odatda mana bu holatda aboutni oxiriga qo'yib ishlatiladi ya'ni gap oxirida aytyapti demak xo'sh uh, nima borasida menga qo'ng'iroq qilayotgan eding menga nega qo'ng'iroq qilayotgan eding demoqchi endi brad javob beryapti oh oh deyapti i just wanted mm -hmm. i men just shunchaki wanted wanted desangiz bo'ladi albatta i just wanted i just wanted want xohlamoq men xohlagan edim deyapti to see to see endi bu yerda see ko'rmoq asli aslida ko'rmoq degani see lekin bu yerda see bilmoq ma'nosida kelyapti e, bilmoq o'sha tekshirmoq e, vaziyat qanaqaligini bilmoq ma'nosida endi i just wanted to see men bilishni xohlagandim if deyapti if agar you sen wanted e, xohlaysanmi deyapti xohlaysanmi to hang out hang out hang out degani o'sha e, do'stlaringiz bilan e, bir aylanishga chiqib yoki do'stlaringiz bilan birga o'tirishingiz hang out bo'ladi e, avvalgi chiqargan videolarimdan birida mana shu ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan iboralardan biri edi ya'ni beshta ingliz tilida juda yam ko'p ishlatiladigan iboralarni aytgan edim mana shular ichida hang out ham bor edi xohlasangiz o'sha videoni albatta ekraningizni yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib ingliz tilida o'sha beshta eng ko'p ishlatiladigan iboralarni tekshirib ko'rishingiz mumkin ularni orasida mana shu ham bor ho'p endi aytyapti out tomorrow ertaga men shunchaki bilishni deyapti men shunchaki bilishni xohlagandim if bu yerda endi mi gapni oxiriga m qo'shimchasini beradi m yo'qmi ehm, aytyapti men shunchaki bilishni xohlagandim sen hmm, ertaga men bilan aylanishga chiqasan chiqasanmi yo'qmi chiqasanmi yo'qmi shuni bilishni xohlagandim degan ma'noda ya'ni if bu yerda o'sha ikkita gapni bog'lab kelyapti qo'shma gap sifatida bog'lab kelyapti alice javob beryapti sure sure albatta degani sure albatta of course of course deganga o'xshagan what did you want to do mm -hmm. what nima did you want past simple bo'lyapti what did you want nima xohlaganding to do qilishni nima qilishni xohlaganding brad javob beryapti maybe balki deyapti we can go biz can mumkin ma'nosida kelyapti can qila olmoq bo'lsa yana bitta ma'nosi mumkin ma'nosida we can go biz borishimiz mumkin see go see Э, go see a movie mana shu holatda ko'pincha keladi ya'ni kino ko'rishga borish see ko'rishga e, movie hmm, kino demak kino ko'rishga borishimiz mumkin balkim kino ko'rishga borishimiz mumkin or yoki something nimadir endi alice javob beryapti that sounds like fun Mhm. that o'sha deyapti ya'ni e, brad gapirayotgan gapirayotgani ya'ni taklifi taklif nazarda tutyapti that deganda o'sha sounds tuyulyapti deyapti like fun like dek dek, ma'nosida fun xursandchilik demak xursandchilik u xursandchilikdek tuyulyapti ya'ni e, juda ham mazza qiladiganga o'xshaymiz degan ma'noda let's do it mhm, let's do it ketdik qilamiz ya'ni ketdik ko'ramiz degan ma'noda let's do it ketdik kinoni ko'ramiz degan ma'noda let's do it ketdik uni qilamiz deyapti ya'ni kino ko'rishni uh, let's do it let's go let's go ketdik bo'lsa let's do it uh, ketdik qilamiz degan ma'noda brad yana gapiryapti i'll see you tomorrow then mm -hmm. i will kelasi zamon yordamchi fe'li will qisqartirilganda i'll bo'lyapti I'll see you men seni ko'raman deyapti tomorrow ertaga then, unda demak unda men seni ertaga ko'raman ya'ni ertaga uchrashamiz degan ma'noda I'll see you tomorrow then endi Alice javob beryapti see you then mm -hmm. demak o'shanda ko'rishguncha then o'shanda see you see you ko'rishguncha see you then o'shanda ko'rishguncha goodbye xayr deyapti xo'p mana shu bugungi video darsligimiz oxiri bo'ladi umid qilamanki sizlarga ma'qul keldi agar video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang va kanalga ham yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'shilishni yodingizdan chiqarmang kommentariyada o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring men ularni o'qiyman keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling